omulungi ali ku online medias uganda eh, youtube channel eno abangi gye bagamba nti kati amaanyi ate geeyolesa ennaku zino nabo tebamanyi abamu bwempita mukubo baŋŋamba ndi mulogo abamu baŋŋamba nti nagendako mu bairuminati abamu ne baŋŋamba nakkako mu nnyanja naye ebyo byonna sibitya kubanga nze nasalawo okuweereza ggwe omuntu aliyo ku gurawundi eh, ofune byonna by'oyagala olunaku olwaleero nze nabagamba sogera nnaku za mwezi wembeera nekaye wisdom mutabani womulala fe tetwogera nnaku za mwezi tuba mu byaffe netwogerayogeramu ebiba biguddewo oba byagwawo mumwezi ki oba mumwezi ki fe tetufaayo mbuuza abakola ku online media zibalaba eh, online media mbaniriza nnyo amanya gange nze kaye wisdom mutabani womulaalo mm. eyakulira eh, ku mata omutali mazina eseriraaka kiyabuya twogera nnyo seriraaka eh, akantu ako kaluma bangi kabaluma nti seriraka wamwe w'emirembe gino ate bagambye akawa bukaayi eh. fe seriraka gwetwanyanga gwetwanywanga eh. oba okulya yno eh, naye akati biseriraka juzi nalaba naguli omwana wange mbadde atengerera byogera walwalanga <laughs> waliwe mm, egundi juice oyo mm. esagala mwogera naye nga wotabulamu bot mm. ngaoyogeramu n'amazzi naye kati kubinywanga mazzi nagamba biki bino Eh, nkogera mm, nkogera mm. nti maama waffe yatukakanga serira akooyi mm. naye kati nkijjukira nga mwebaza nti osanga singa teyatuwa serira akooli singa naffe tetureasoninga bwe tutyo kuba gwe okimanyi pagira president seven naye siri kidoli oba kidomola gwe bameka boolaba eh, batono nnyo eh, batono boola abaana baddenda banakabirwa nga naye ali awo alumba kadda ah, mwali mujere gaabasooga kati muddemu muddemu kati kadde agufuuka vice president wa uganda hey. Eh. negotiation naye aliwa wali newaba taliiwo mwajereganye mm. abasoga asimanye abasoga kaddaaga yaddidde all the region ya busoga ne eastern uganda mm. oba mwali mubajerega kati siba sirungayo mwali mulowooza mu abaganda ba wano abaaba bagamba bugambe eri vice president nojja simalagogera kakalebwate wakwana nti tamalagogera ku baana b'ennaku zino obakwana obagamba simalagogera kati kadaaga okufuuka vice president <laughs> eh. negotiation tayagala ba vice president wa sekandi era ogenda kundabira bwolaba kadaaga ngaafuuse vice president mm. manya ekifo ekyo kigenda kuba kyamaanyi oli okunda birono rusi nankabiro wa matama kana papa mpi naye ba gunde ba mwagaza chikadaga ha nedda nagamba nti NRM hmm. eine ekizibu hmm. buli muntu yenna ayimuka n'atuuka ku kigera hmm. ekyenkana principle waayo oba mulabe kati eh, nankabiro ono kiki ah, ah, kisenyo kyasinga okwagala kadaga nedda anti kati wolabanga abantu abanene bayirawo manyi bobwen yatuleetera kati kwetupimira ekigera ky'okutegeera sitekyaye na buli kimu anti edda twalowoozanga mu abanene amatama gali eno embuto ziri eno mbuba omusinga otegeera mu mafuta mingi abalina ssente wa omuntu asobola okuzimba amatama nabanga mandaazi kandabe <laughs> eriyo teriringa mandaazi nga mandaazinze <laughs> olunaku lwe nalaba ruthi nankabirwa mm. ngaajeregakadaaga mm. nategeera gyagwa n'amagezi ge nentegeeraye kubanga luzi nankabirwa hmm. tosobola kubeera nga gwobadde kifuwipu enale hmm. ebikutya byesente gwa bikuŋŋaanya hmm. nobango obadde mp wekiboga mu banyalwanda mu banyankole thats ekato kolido omwana wa nupu kansala nakuba aga matama gaba gakyali mandaazi oba hafukeki esegere kyogamba naye naye mbu naye alumba kadaaga kakati kiri kyembadde nkunyonyola either principal we naleba mm. nga yateka we mbera na agamba abamulinanye ntibuli we mulabanga omuntu anenka nankananga bukubi oba mm. bana abamulinanye nga bebeyitiriza nga fuka kali cha buli ayimuka bwacho otuka kuchigerache mm. gobakora ki gobakuba chobola ba Uganda mm. tulabye nnyo kubanga naamini atusinga kumulembe kwamini waliwo ba substitute leaders kumulembe kwamini waliwo ba, ba oito joke mm. kumulembe kwamini waliwo ba nasuru otegedde nti ono wakivamu nakikwatamu kati mbuulya ku mulembe guno wotunulatunabwe oti buli omwat nanakikwatamu atya namama mbabazi newakoma omugavumenti tasobola kweyita superminista ate nga nawulidde nti akomawo newaba akomawo tasobola kweyita superminista wy waliwo abakiraba tibalina mukuba kagamba kiemani wenaremu yenna munswa teri namunswa ndala tulinti kakati kyekyo <laughs> kakati kyova olaba lwande tusekerera hmm. nti rwanda mu kibiina kya uh, bagita bati rpf uh, mm. yes uh, ekyakagame kagame akulagayo ne bwe batebogedde ani musika ne burundi etusinga oli weyavaawo simanyi bikozo bityo no yafa omulokole yaliyo e- munauganda zigwempita omunauganda yasiibanga wano mu siriki ono yafa simanyi covid newajjawo noomulala aliko ne rwanda tusinga ne ate wekijjate uganda wekijje kenya mm. kiyitirira kubanga uhuru mm. bolaba uhuru mm. ruto mm. osegera mm. weba bali ku kaisani tuojja mu gavumenti ya kenya mm. nti vice president ne president bonna owulira amaanyi genkana bwogenda mu opposition bamadiva mm. bareire odinga baani bonna gye bali bojja wano bagala namunswa yekka kyovula uganda uganda bagipamirapamira bwe bati oh. omanyi lwaki bagipamira lwansonga egi nti abali awo waggulu bonna basiriwala tosobola kuddira ggwanga n'ogamba nti nno olifudde lya namunswa mm. kitegeeza won nti n'omukulembeze aliko waavaako nrm naye befuuse toyi ate ni agenda okuva mugwe tolaba envunyi buli emu eba erinya ku ginne waayo tewabaawekkiriza emu kusukkuluma ekyo kyotegeeza kyeŋŋamba gwe dcnrm after president 7 bwobo piba pima ebyobufuzi ati kati mm. enkugamba kati sate singa esaawa zino mm. tineba abafolinsout namama mbabazi mm. oba ne kadaaga babaleka mu bibiina nga bamaanyi tikadaaga ayogera bwati buli ensi newulya kubanga okufuna omukulembeze okuva mu eastan mweri nobukakiira nogenda mu nsekere simanyi nogenda mu nvuuza naye newavaayo omukulembeze ng'asobola okurosinga over mbadde njaga kuzzaayo eri emabega eh. uh, wali okusinziira ku kyoyogedde kiri nti ne tanzania hmm. uh, wetwali tulaba magufuli hmm. yali w'amaanyi nopositon nga waliwo era omusajja eh, eyamuzoganyanga eh. kyenkugambye hmm. wano tebakkiriza kyobaolaba nabagamba dda gwe naawe nakugamba nakugamba ekintu kimu <laughs> president museven yagana n'agamba nti kamu 2021 there will be no opposition nga yerabidde nti katonda agenda situlayo omulembe omuti omupya okimanyi nti president museveni yakedde n'atugamba one yakedde n'atugamba hallo beautiful yakedde n'atugamba mbwayogera ne upc upc omanyi nti upc bakyala wa president museveni yagiwasadda bakenda tebakyakola eh, naye sebo yakomyao mu paliamenti eh, bakazi ati benaremu ate tubakole batya eyo eh, kakati upc bakyala benaremu dipi nagamba hmm. kungulu ya green munda ya yero otegedde lwaki actually i wonder how NRM and President Seven has penetrated FDC. Jibebaitangaba indemnitable FDC. Mama, bafu se sumbusa bagaya bugaya. <laughs> Deputy Speaker wa NRM kati. Eh. Omaiti yaliwe FDC. Sabantu pera vitetima maina kumanya tu ya mungu yaliwe FDC. Hey, eh, yaliwe FDC. Yes, nenga ya somba be opposition. Mojo kila bulonji. Chovola ba nagamba muganda wa ngechidamu. Mm. The only position. E yaliye ba deo kumulembeko President Seven is mm. one noob. Ne Bob Wine. kidde mu ekyo the only opposition leader yali abadde uganda mm. is nupan pobwin tosobola kumala myaka etaano ng'olina kyaliwo yebesige nga kuba empisa akabina buli wakyuka okyuka amanyuma n'afumita n'akyuka amanyuma n'afumita mwaka ne gugwako n'olwalenzi kubanga balwaladde kwamba mama wange yalwana olutalo yaluyingira musimanyi obamudi eyo munsiko balwala kyova nagamba neuli nti no mulumbe empolampola ebyenjaga bajja bakebera enjaga omuna mugina osobola okugenda mu nsiko eyeluweru nomala emyaka etaano osula wansi mu mazzi mm. nga gwe tokubwamu kizibu bakubwa ddaobaolaba bakubwa kasiri eggwanga yatugamba nga bakubwa <laughs> ategedde ekintu ekyo naye bagamba nti mm. tosabanga kintu yowa enemy kyomanya nti nno naawe tokiina ebakikusaba nabagaa temwogera ku byanjagagamba bobwaini byanjaga kuba bobwaini yenjaga it made him mm. that is his story yali muvubuka mwana muto alina mm. sente noba gwenga olina sente he olaba bush junior bakulidde mu sente talabye bwava akoleki mm. kati bobwaini azeekoledde agaggawaddemu 20s kakati oyagala akoleki naye ate mm. enjaga nebanga siyemukyusiza nga yeyo atamiza rawundi his past made him. Mm. That is Bob White. Kati agenda okujja mm. president ogamba kama 2021 there will be no opposition. Nanti nga yogera na bagenda abawasa. Laba katonda wagenda asitula nupu. <laughs> Oba nupu ya bao. Nupu ya janga zeneri sirani. Oba ya janga. Nupu 2021. Nupu ya vao. Eh, ate kati nange manyanti kati budi chintucho naka sita chiva anga chi, chi, chifuse cha ambariga. Nupu. Nowhere. Mm. Actually. Kati wale sene ngombo nupu. noop everywhere nagenza okulaba abaipusi nga baga that is our sloga our sloga buli kimu kyabwebavaayo kamabega ne bagamba nangi noop zekozesa zaabwe aega nate bakomewo ate omulundi anti abantu abanothana hmm. nze mu uganda abantu benali mmanyi abaisinga okuba ne aicyonne ne banothana naye kakati bano abayumunguzi abakulya ezambiya tondeetera naawe tondeetera sibe bano abaakalo aa ah, ah. Anti now, that is our slogan. That is our color. Wajikula kwa monopole. Ojina kwa patent. Right? Sisubi, nanti batiri. Anche kugamba. Bobo, naba hafu umbiro president seven. Yona AUPC. Yona because of it. Katikuwanga wa... Wanda chogamba. Muganda wanga wondeta wano. Change of gera. Mm. Mba njagana miyake tano watching play ingira. Bagambe mulembo kuwalu musajia wa mitaka yu wizidu. Otegede. Otegede siyongama. Mm, Ntiwe mba pagra president seven. Bondeta wano. I mm. analyze issue. otegera kyemugamba hmm. now bayibuli egamba buli luvanyuma lwa myaka ana katonda akyusa omulembe olaba gina emyaka etaneka buli luvanyuma lwa myaka ana after 40 years katonda akyusa omulembe wallahi n'obukulembeze bubavaako nebuyingira enyumba endala tebabalyanga ebinusu that is spiritual kozibakubana bali mu state house boolaba bali mu state house nga bonna praise the lord praise the lord nga bonna bonna balina ziirizi nagamba balina emisale nebuloba anti bamanyi teekemu mu abalokole mbubaga praise the lord nemulonda praise the lord olwo ne pasa gwe nawulira prese musebe namala ava wano mm. katonda abatuvuddemu nengamba lengerebwa eh, anti gwebeogera otegekyemugamba buli luvannyuma lwa myaka ana katonda akyusa omulembe gira emyaka etaano bw'aba president museveni anaagimalako mm. kale bw'anaaba agikiinyizaako mm, kale bw'anaaba akkiriziddwa ogimalako mm. otegedde ebigambo byenkugamba alina kuba nga akola kintu eki prepare the land kola soft ah. landing gyagenda kugwa edakwakitula oba buli luvannyuma lwa myaka ana you can't deny god bwoganirako ku myaka ana omulembe katonda wagana okukyusa wati waba kimakima mutwe nga we yakola sawulo Eh. yaddira omwana we ah, enviiri zakwatira muti ah, ekisone basala bati buli luvanyuma lwa myaka anakyogaanowagundi yali aluddeko emikowalibi kyenkugamba bwolaba emyaka ana nga gijja kujja hmm. ngaoli mukulembeza okola kintu eki nemugabe kyekyamutukako nemugabe kyekyo kyenkugamba mugabe eh? bamuziikanga gundi nga kibbo robert ate gaddafi bamujja mu trent eh. kakati ate mwe mwerindirire oluvanyuma lwamyaka ana every fort yeas katonda akyusa omulembe buli luvanyuma lwa myaka ana lwaki nkyogera mm. kaewisdom yagala president museveni nnyo kubanga wesitamugamba bino bonna boleeta abo bonna bonna balinga nankani tebamanyi tebajja mulabula tebajja mugamba kituufu nyina mugamuzeeyi emyaka ana nga giwedde katonda akyusa omulembe mm. erwakitula eh, walima ebijja wabirongoosa <laughs> weteeka okuwa esomaliya <laughs> bajja kutwala somaliland otegere kyengamba kakati bwoba totegese lwakitula onobeera somaliland kyenkugamba every 40 years hmm. kati okuza kuno kwekugamba bo balowooza bwe muba mu kibiina hmm. kati kankubuli president museveni nzakkiriza gosobolaaleanpresidentmuseveni ah, mwana muto ah, kyenkugamba waba ali mu myaka gyali mu myaka gyakawungeezi bano mu kifo kyokweteekateeka mm. balowooza nti buli akyogerako yakola tya yakireeta which is wrong which is wrong which is very wrong bwokaddiwanga mm. kati nze ngenda kugamba ku bya gundi katumba wamala bworabe hmm. mm. era batuva wano katumba wamala wava mu ddwali mm. natasalamu ttakalye nakugaba bintu bye yavuddeyo leero eh, avuddeyo avuddeyo kwabadde alina okugenda kugundi kulumbe era alina okugenda kulumbe situufu hmm. hmm. gye tubatudda mm. mm. wali tuvuddeyo tuveyo no problem lwaki ekitta abantu kiyitiridde anti mwagamba uganda erisekiwa eriwo bebagamba katumba balese omuntu n'agamba uganda is very secure era oddangamu omugambi eki hmm? omugambi eki addangamu ate mugambe ki kati mugambe oyagala mugambe addangamu naye yogezayogeza fe wetusula eno muwaayise gyetusula nasana mm. ne batukuba obutayimbwa bo mama lwakubanga asula ploti mm, bnajera simanyi ploti bitya bitya eh. naye wali save oddangayo nkiddemu eh. <laughs> kyenkugambyeawo uganda erisekiwa jeno mm. weyatugamba iwikizooke erisekiwa mm. fe batukuba obutayimbwa ababbi batubba mm jeno kale kaihura mm. yali atugambye northern bypass yonna agenda gijjuza polisi eh. buli ewali bridgeeraweyatugamba bwe yatugamba buli ewali bridge ku northern bypass kubasinga okuttira abantu mm. tebanyegaa nti bagamba mwenfunzi mwabanaku mwemufa mwekyo kyoyogera Eh. waliwo wenali mpite kawala mm. edda eh. naye nga waliwo kagundi kapolisipost kebatekawo mm. naye kati nazzemu okuyitawo ndowoza ennaku nga nyimabe mm. ngaate ndabawo bakyalina baagala kukolawo nguutu nenebuuza akaliwo kalagawa tebasobola awo nowoolaba ekawaala kale kaihura yajja n'agamba mutuwe ettaka abantu ne bali bawa ne batugamba nti okuddira oso muteekawo ku buriji yekawala ate nga wali muyina nedda tekijja kukola bassa abantu awo ekawala n'abakyala abakeera okugenda kalero okukola naye bo tebafaayo abantu babeera najjera bakatumba uganda erisekiwa bassa abantu awo ekawala mm? genda enamuŋoona mm. paka we baddira baddira namungona ne batekawo ka police ne police baga no jitekawo kakani nayo tekya kumba nnyo bantu ha akuyimiriza motoka e eh, eh, babba bubbi babba bubbi aga jo jo nabadde mpita uzaza abadde nganya mm. nenga bodi zia uzilinga bina anche ah, kugamba ana abantu baba tuzizao che kugamba kakati ne nebuza ne nebuza uganda tulagawa che kugamba mm. service President Museveni chetumwogerako bino byagambo zimbe engude Kongo uh, eh, kati gendo zimbe ne mu America hati ozimba nnyo <laughs> kubanga kati kankubuulira ekinkimu <laughs> eh. tolina wookakasa oyo mwana wange tolina sola kgenda oyo mutabani wange kawuki hmm. ne mugamba nti no ŋenda gulira bamulirwana enkoko leero hmm. enkya ne luli <laughs> nga papa ewakati eh, bya bijanjalo obujamu nga omukozi aŋŋambye hmm. oba omusawo yaŋŋambye titakyali ankoko kawuchinga yatacha ya eh hey, chenkugamba mm. yes integera wo yogere economic si tugenda kuzimba ngude Congo because the, the by, by, bilateral trade wabunye nyo bugero ruzungwa wo runji mm. ne juice na badde ntambula nga ngendo olaba round about yo di Kampala mm. round about mm. munsi ezi wola bilante yensi either abalimu abakulembeza bali kechi chama oba bukyali mabega hmm. yensi eyo okuba nga ekyalimu kye bayita roundabout ensi zaava ku ddaala ly'okubaamu roundabout bateekamu lightlightsnotsecurityrights eh. ebitaala hmm. ebitaala ebigamba red black red green hmm. yellow kati kankubulye okuva kwakasia kubanga webayita bagenda teekawo ebitaala ewandega waliwo ebitaalo mm. ekireeta jamu wemulago n'okuva ewandega yangaoddantiina mm. n'okuva ku yusufu railroad mm. round about eri egi ya mulago naye ogenda okuloba nti mukya bawa musumba ono eyatalina nviri mu fdc bawe ye minisita simenyi wa planning mu kcca mulimu directa mulambe wa planning tasobola kgamba nti letme plan this court of the year nga ndi mukutunulira crucial roundabouts mu kampala tuzijjemu eyeye mulabo kati buli munayuganda asobola okwono n'amafuta ga mutwalo hmm. jasi okusala mulaga eyo nga yeetolwa bwetolozi hmm. naye tebagijjawo nagenza okuyitawo anti abakupulaningira baali eri mu nkola ewaffe baali mu nkola balina n'omumotoka ayita one way n'atambula n'agenda They do nothing. Ene miaka etano Prism 7 chai ino kola chechiruwa. Mm. Kwe kola kubintu emirator services mba na Uganda. Kubanga katacha ayogera security. Wajogera ya swala. Mm, Teriwo. nabagamba era nkiddamu hmm. bwe nkyogera abantu balowooza nti nondi project muwozi <laughs> no nzepabubwi byange birowoozo byange bisobola kukola hmm. mugina emyaka etaano singa nze president seven hmm. nkwata omwana wange kwawa omwana wange abadde pefoma abadde pefoma mu sefc eh, mukwata ne musimba ministry ekwata ku bantu musimba ya hereth gondi nevuga emboko nevuga gwe musimba ya health mm. nendaba muhozi oba tasobola kukwata bantu babba ddagala mu national medical storesobolera ddala anti nkugamba gwaba muhozi apafominzeamba okujjako ngasobola otutuukayo ake ntalina naye kyatugamba neddala natwine yabiriko anti bagala kumaliza apatiment zaabemu uganda tulina covid za mirundi ebiri tulina covid e- owa rio gwe negemeza bankuby empiso ne covid wa sente bonna obaolaba balina za apatiment oh! natuka eh. mu apatiment ya minisita oyo yosimanyi okwata wo gye twali neŋŋamba eno apartment ngaeri simpe eriko swimming pool ku kizimbe waggulu buli kimu kwe kiri neŋŋamba bino nabiraba japan <laughs> abasajja balidde sente zaffe otegeddebagala eh, tutwalamunaye kati oyo musajja nge gyewangudde akalulu hmm. kubanga uganda oŋamba nti ogenze mulokdown ng'abantu abava ebungereza e-, e hmm. ate bo abantu baguddewo nga gye basinga okufa actually bungereza eh, bungereza mm, yesterday mm. we lunaku lwe basoose okurikodinga nga tewali muntu afudde covid e india we bafa mm. new deli bagigudde we have to learn to live with covid kati bwotosomesa abantu ekyo bano bonna ababbi abakozi ba sente bajja ne bakanga president 7 loko down loko loko loko loko loko kubanga waliwo budget togimanyi nagimanya nga oli amaliza apartment kati nze ayagala ennyo president seven mm. namuwa magezi wano ku online media tobikkiriza eh, hey, hey, ah, tobikkiriza gamba abantu mwagala kufaamu bagambe muteekeko obukookolo mm. otalina sente zigula sanitiza tambula ne sabbuuni nze osanitiza oh, omuwalagi ankola bubi mm. nina sabbuuni nomu sabbuuni n'amazzi gange wentuuke wantu njirako tutono nga njira sabbuuni bwenti nga mpitawo bwenti wentambula kakati nze nsobola okugamba president museveni abantu bagambe bagule kasabuni kabibiri atambule nekicupa kyamazzi asipingako katono bwati mu ngalo ne kasabuni hati oba tolina sente kati nze nange ali alejiki so nalejiki alaje wakabakanze ndi alaje gyenyina eh. nti e, ebintu ebigira byonalabyeyo sanitiza komuyinaobwoba obungi no pisako sabuni netambula yes covid gyaliye newali mu uganda waliwo covid wa mirundi ebiri owa sente nowa ruyo kati president seven nze nyina mu amagezi ntwozza banna Uganda mu lockdown mm. ogenda kubanga kitundu tundu ne kyakulonda kigenda kuddukako kubanga bajja kulaba ntino tolumirwa kubijanjalo bimwatuwa eyaka hukumi nebitawo kaya banna Uganda bavu nnyo ale kisoka gundi yafe yagenda negwa mm. a ah, economy yafe Mm. olwokuba nti nno tubadde ku muggalo ebbanga ddene naye ate nze neewuunya nti ani ani aleeta pulaani eyo eyokuza bannauganda ku muggalo kubanga jo jonabadde mpita mu kkubo hmm. naye nga kibooko eringa kibooko anti kati labayo hmm. aba ssente hmm. poliisi erina okuba ne budget amaje galina okuba ne budget ekirifaana ezo sente za budget ezituuka kuba poliisi wa wansi gwe abaana bazinja za apartment omusanga nga kadeti kadeti bwati yakajja eh. kadeti ngaalina apartment yes ngaasirise ye uganda mulinda gavumenti e- e- gavumenti ebyeriddako edda wali nyonyola ate kijja kubaawo n'oba ofa otya kijja beerawo eh, eh, wabijjawa ate amawanga togalabye ani agambye who new that gaddafi would go nze gwe tewalabako mwana wa gaddafi oyo yali salim simanyi sali yali wamaanyi nga n'abazungu bamusinza oyo mwana nga hmm. mugezi muzibu naye kati ali ludda era naye singa bamusalaasala dda bamukwata akyali awo talina kyatugamba deyafo kati okudda ku katumbasinakulaba mulumbe obadde andiawo ntunula ndaba luluwa olwakatumba omwana nga nebuuza kaye wisdom omusajja owamaanyi nga nvaako bali abasajja kati kankubuulire eh. geno katumba wamala mm. nakyogedde mbadde ku mawulire mm. nembagamba mu, mu magye ga uganda omujasi who has earned his ranks hmm. nga tabuuse n'emu yejje nokatumba omala yatandikira ku private nga talina drak nadda ku lance coporo kano akamwaka babwe kati hmm. nadda ku coporo bubiri nadda ku sergent sagri major n'agenda bwato paka ku lance ku refetinanti kaputeni n'agenda bwato kanola whatever brigade ya paka watuse kubwajeni Oh, warrant officer wuyo naye otegeta sagiri meja byonna yabiyitamu mm. now omwami oyo mm. bweba yena alemu erina beezimbi mm. iskadaga iskatumba omala nti kizibu nyo osanga omuntu weena alemu ngabasobola omulonda waba wasento nga basobola omuwa mu sento ne mu eastern kati kadaaga omulaba kadaaga baddire ogusimbi gonna ne bakukwasa pasisi namuganza nga besimbyewo ku senaye bana yamuvuma awo neŋamba ayagalakisoka ate pasis namugaza <laughs> singa tezaali sente yandikomyewo naye kadaaga yatukuba akalulu hmm. okuva mu eastern yalya nalya mu buganda omanyi seeke ngaononya akalulu mu uganda yonna hmm. nalya ne munonsi namuganza alya mubalalo waffe era ababeera ku bikukujju namuganza kati katumba israel kadaaga katumba hmm. ye muntu asobola okwogera mu nonsi ne bawulira mu west ne bawulira mu east ne bawulira mu central hmm. owulira kyemugamba naye ekyanumye hmm. era nagambye katumba jeno katumba wamala hmm. if you can't step up if you can't no no no ah, bakiyita batya if you can't keep up don't step up ya if you can't keep up don't step up tosobola kuŋŋamba nti no ejeno eri katum eh, eh, eri tumwine bwaba omanyi wasula asimanyiyo mukama wa wali oba ogenze nakasi bayitawo ku lumumba nze manyi olwo oluguddo ngaova ku stik out anti gyetwacyakaliranga yambuka bwaba ava ewe ng'anaatera okuvaayo kajja mu ddiiro ndowooza nanywa kyayi eh. oluguddo nga balusiba ekiki nga balusiba ng'amaliriza okunywa balusibye ng'amali okunywa kyayi ng'ayambala engatto ng'oluguddo nga lusibe era lwa one way nga lusibe ah! navayo kadenge biri maso biri mabeka that is a genome omujuvu if you can't keep up don't step up jero katumba wamara va mu maalo ga buganda wano nti nno gwe olina kulinda mukama okulagira naawe bane budget bajeno banoobalaba tosobola kuŋamba nti jeno katumba wamala mm. abeera mu motoka emu driver simanyi bodegard naye yenyini mm. nemuwala we abantu bana bana mm. nga banno balaba bekalisa eno uganda esekiwa naye ngaalina kaddenga ezo yeah. gwobadde tokimanyi nti eritumwina azirina tendo olabe wali bonna bonna abantu wetucakalya wonawonawe nakasero nakasero hey, yes olusozi genda olabe bwoba olaba mm. gwe munno atambula bwati ate nga eminisita wa security gwe tolabawo kiriwo nga wajja ku tibi agamba yonauganda know, esekiwa missing for you so Yes, in Yamurunga, in Yamurunga. No, you're not bums as a generic to me. Zero Davana. It is a double one jump cameras and my basket. Yes, Yamurunga. Nega, we see him. Simani. I think I see mine when the song I jagger up album. Gazu. Yeah, is it take him out? nga ndidde nenzikuta nja kusooka ndye bulungi nnyo akawunga mereko n'obuugi nzikute nteekemu alubabu bamulaba nze bulwali mamuli ayimba kyogamba ateka yadde ate mu kuyimba nagamba abantu bawana benaren bakubisa katonda buli dakika obasangao <laughs> bagala okulaga nti bobe basula ne katonda mmuli bononi eh. naye kyekujjayo buli dakika atugamba uganda isekiwa naye kadenge mumeka kino katumba wamala oyagala kukaabya buganda bwenjogera ku buganda sigamba baganda bokka ŋŋamba mm. abantu b'omusentro do you know what it means right now singa gyeno katumba amala bankuby amasasi anything can happen kyova olaba ojja kusanga nga eyo vidiyo gyeno katumba amala gye yakoze osobola okusanga bamubidde simu from above nti kola vidiyo nti oli mulamu eh, kisoboka nagikola musajja ali kutanda mm. my children amsafe brandas gone nga waliwo bameka kubanga yandibadde n'omwogezi wenajja n'agamba is the guy is safe naye vidiyo etekedde okubanga bamugambye gikole kati jeno katumba wamala tokaabya bantu ba buganda banno bajeno batambula nezikadeng batambula ne zigisimanya bitya baomuzinga novaayo nga batwala muntu ogu <laughs> nga batwala omuntu ogu ah! bw'oba ogandidde n'oba trafic bakubampi baba vayo ono jeno yes you geno if you can't keep up don't step up ye geno kyaligonza lwa hmm. trafic abayo oyitewo oh, geno kyaligonza kati geno katumba wamala olaba banno bakyaligonza bakuba bantu mpi bayitewo nezikadde gwoli awo yenamamanyi kati kakubuli nze nagamba mama wange mulangire mumbejja Ah, nkuze n'abalangira wano mbalaba ewaffe kawala bani otulaba oti abaganda balina ekintu hmm, asooka mukama we asooka muwa yetatoola eh. omuganda osobola omutima ku dduuka eh. ng'omuwadde siringi lukumi n'asanga nga kyomutima ekya lukumi bibiri n'akwata hmm. siringi bibiri n'abigattako n'akomawo n'akugamba hmm. nti nno nna isanze kya lukumi bibiri eh, nagaseeko ebibiri omunyango yo takikola newaba alina kakadde yenyoko otegedde kyogamba bazibu bwerabantu ah, eh, bewaffe osolo musanga agenza ewaabwe eyo alina miliyoni 12 ku kabina naye nga munaye wagenda nazo mu pitratri eh. eh, pitratri nagenda emiliyoni naye nga wajjako emu bwati asobola okukola flushing system naye nga ali ku pitratri zedalabe waffe okimanyi ah. otegedde kyegamba kati nsaba muzeyi wange jeno katumba wamara mm. if you can't keep up don't step up mm. iwe jeno banno ba jeno bakulasa engeri gye batambula bajja kuma tv ne bagamba uganda isecua you know isecua nali natumbira kayimba uganda nyamulunga eh, nyamulunga uganda isecua you people You people, Uganda is secure. The police has a right to shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot you. Shoot you. It will shoot you. It has a right. Yeah. bwamala okwogera nga amaze obyogera kadenge nya nezimutwala supidi gwe ngoja nemu bana basobola okuwaayo batuna mu kamera baba bekaza bwekaza gwe tokimanyi gwe tokimanyi kati mbadde nkusaba hmm. jeno katumba wamala tokaali abantu ba buganda tokaali abantu ba buganda we don't know what can happen buli muntu yenna nze natidde byenalabye ku social media nga nalabye nga nabadde simanyi nti basobola okubyogera ku jeno katumba wamalanebyenasirabanga hmm. mpulidde nalabye n'ekintu kyeyajeraga ababooda eh. simanyi ababooda simanyi besotinga ba bitya eh. nali sibirabanga anti omuntu munamawire omu yamubuuza nti ate kati banene ababoda bemwagala okugoba mukibuga nga mukibuga batandisa okukolakolamu obugudogudo mm. nga tebagala baboda bayingira ekibuga direct mm. ye n'abaddamu nti bannaye ababodaboda beeyiye naye ate nga bamukuba amanda jjo mm. boda yakoze nga ambulensi nga banne nze natidde n'abo abagagga abasula mu bitundu ebyo nti baali bakopi nabaavu enajera naawe yali nsiko olaba n'omusajjawo lipepe lino eh. eyo musei wa twagenda eyo naye buli wezijo ngamba musajjawaw eh, e, e, e, ekiwatulo eyo natwakyabangayo nku muzeyi wange semajwali hmm. eh, nga gyetukyabenku eyo yona yonna eye nga abaana muzeyi singa yagula mu mayiro eyo nga yonna wafu eyo gyemuyiwaana waana kati ababbye uganda 90 pecent ababbye uganda nga sente tebazifunye mu mazima bagenze ne bagula eyo kati obwavu n'obukopi omanyi okuba omwavu si kibi hmm. kubanga ogaggawala naye ekizibu katonda kwekulekera obukopi obukopi kakati naawe nalabye ab'emmotoka baayo hmm. nga buli omusajja alesera ndi kruza n'atunulabwati gyeno katumba namuyitako buyisi jeno katumba amala wetegereze eh. abantu bemusulete bagala obwavu n'obukopi anti kyenkugambye omusajja hmm. abeeri ewaffe munkola bbye sente ali wali atunudde katumba amala nagala ziri ndi <laughs> ogwange nange bankima n'atambula omwana wa boda be yali agoba mukam gwomanyi nti katumba amala abadde asobola okugwamu omusayi n'afa eh, era naye kyebadde ayogera bannanga omusayi gunzi hmm. gwavuyakabye eh, kati mukyaseemu okujerega gundi eryasirukwago ah. gwe bakwata amaka kakati nabo yenkaaba naye alina engeri yagambye eh? nze jeno nkoze ki ate kakati naffe tubuuza kati n'abaana wekamya ensingi kozeeki mumulage social media nze nange natidde nze natidde byenalabe ku social media abaana obedda bagamba wakubazaako ogukonde naawe kolabe ati kati wuliriza mm. eh, nze engeri gyenjagalamu jeno katumba wamala mm. engeri gyendowooza geno katumba wamala hmm. engeri gyalina okubaamu hmm. i couldn't expect social media okuba nga emukubako bweti era <laughs> muzeeyi mbadde nkwegayiridde gino emyaka mwesoting ensasobola baziika obubi nkubuulira gino emyaka kyova olaba nze neebaza nnyo meja kakoza mutale hmm. bukyakuba emba oko yasiga yakula yategeera ensi tiyakomakoolakatyo kyamufunaana oyita wali kwerisa zooni wali ekyeba eh. ne bagamba wewe wakakoza ye yawummula yategeera ensi tigiryako makoola kati gova nawe mujukiranga mu kampeni zenstatement eh, ez'obusiru nti boda wesorting ebikoze bitya kati byebitulya t waliwo omwana eyayogedde ekintu nenkiraba mm, kiriwa mm, abantu bomu central wano nagamba wenjogera ku bantu bomu central sigamba baganda bokkaentral mm, ngaawe mm. basinga okubuza bannayuganda mm. ne babakwata mm. abantu basuubira webajja eno ngaova mu kitundu kino baana bagamba tayogeranko ku statement kyovola muamuzeyi wakyovola tulina abakulembeze abakoze softlanding obulungi bameria kyambadde yagamba mm. ndowooza tuluddewo kati ani asobola okulumba meria ah, tewali asobola kulumba nakadaaga kati gwesinakugamba kada yagakutte bwati mukamwa ka puresident nasula wali terimu kadaaga akamwa bwati eh. najja mu kiyajjemu nasula wali teri yali eŋanze president museven 1 on 1 ngaogyeko Bobi Wine kati ate kadaka yazi yakutte mukama lemitteri ah, ah, mbulira gundi mbulirayo nasimbyawo miliyoni bbiri mm. nja kwongerako neyokusatu zibe ssatu i challenge ugandanis mm. wabeere waŋŋamba mm. nti oba waliwo eyali waliwo eyali bakita batya oba waliwo eyali atuziza president mseveni okuva ku saawa bbiri paka nya zakiro okuva saameka biripa yajje kororo oba satu natuula nagorora ku maguru mm. neyebaka jukira yasula kuba masimu bwe yatugamba nagaddamu nekumaca abenare mbabuuka kati waliwo yamugambye gundi ngenda kuwagira olanyawo soko mpe kikumi ee mpe kikumi oba mpe obwa minisita <laughs> kati yokimanyi nti nno kati olanya mm. wa bairawe bwemuba mugaakadde agabadde mubi ate kati oranya agenda singawo nnyo kubanga oranya obuwanguzi bwe isiye yawangu de prism 7 obuwanguzi bwa 7 singa ti yaba de pre eh? eh singa ti yaba de prism 7 mm. dani hmm. mukubye enko enkona nenywera kadaga omuzanyisa one on one echo nakumachira ku boboy ne yimiryanga amazom bammalo munno minetinga mm. Nega statement egamba kakati ban nominatings kazabike kazabike tugenze mu ring one on one president Museveni yekasoro mutasa rifuriwe <laughs> byabakama obakati ya mutasa nange simanyi ne olaba bob wine mm. eyeze eh, ko nakiraga kadaga nagamba kadaga kadaga tafudenga kiyenje nga kadaga yagalwa nnyo kyekugamba kasi totandika okuba objective yesu oliwo enaalemu naye waliwo ensonga z'abantu zolemerako ye kadaga bonna banankabiraomanyengeri gyebabya ettaka lya katokolidde yekibuga mm. engeri abantu gyebabonabona nzijukira mu paliament eyo gyetwakakuba mabega yekumi mm. abantu bavangayo mp nebagamba abaana babuzibwawo kadaga nagamba minisita wajejodongo uh, mm. sebo nkwagala enca ojja obitebye lwaki abaana mubabuzaawo eh, vanekwekyo kadaga yeka yali akyalenjinza amagye yagamba abamagye ku mazzi mbetaga wano mu paliament eh, Eh. Ne bamulumba yagamba naba natugamba waluwo wa maji yaze mm. nagamba ah toyita maji tokola kadaga kadaga omuzanyisa ne munange Uganda abo tetubagala Nchitokuata kumaje newega kora injustice newega je negapamira abantu mutoka gamba ko kubanga otelinya lyago kati wero diji wo mulabanga duka bafukamira eh. wakube saso muwabira wa ate kugambye ngebyo ngamanti mirembe mirembe jawa myaka satu mwetana temuli mirembe ate kugambye nanti kakati na ye ate katonda mulungi asobola okukubiikiriza yagamba kati katonda yagamba byonna wabikola nensirika nopitamusiri nopitamusiri eh. emyaka etaano girawo obona ogimalako kale ojja kumpulirira ani yali akisuubira ntisobola okucya wano eh, nebaganda ani yali akisuubira hmm. tetusobola okukeera wano kumulembe kwa president Museveni nobeerawo abantu bebaganye okuwa visa za amerika ate okumanya amerika batukoledde bulungi tebakugamba omala kutwala ntu eyo ku american mm, embasyati ah, bonna bonna batambula ne pampa ate webakuma visa ya amerika ne mm. balayizi baayo mwenna bonna eh, ani yali akisuubira ku mulembe gwa president musevenikyekugambye yes kyekugamba that is the thing kati nze bino mbyogera why mbyogera because njagala nnyo okulaba kuli gasi ya president museven nga esitandinga mm. mbyogera kubanga njagala nnyo okuwulira bakiyita batya mm. muzeeyi bambi toyogera nnyo tulikodinga <coughs> njagala nnyo okulaba okulaba ku ligasi ya president museven mm. njagala omulabe lwakitulanga naye bano abamulinanye bafa ssente byenjogera tebasobola byogera mbulirani abyogera <laughs> era waliwo eyangamba wisdom ogenda kufa bwavu kweyo byoyogera konze katonda alindiisa katonda alindiisa nawezza emyaka asatu mu esatu katonda ajja kundiisa hmm. ndi mukulu nzenze ndi waleero mwemuli baana bato eh. lwakuba mwafuna nnyo sente mangu bulabikanga abakulu yes nsajja mukulu <laughs> okyaliyo jeno katumba omuwamagezi ki yesotinge ebyo byayogera uganda odongo teyamugambaakatwitakonakalabangasaba eh, abalagirira eh, odongo teyamugamba eh. tetusobola kigumikiza netulaba katumba wamala eyakubazaako ezakatambuza migo bikoze bitya nga yali wali ah, ko katumba wamala ah, ah, tolinda rigimu kukyuka nsula ku <laughs> ploti bweti ntambula mumotoka ebu nomukumi omu naki era nga bweyabyogedde nga weyabyogedde era webiri eh, wayise emyaka egyo baba <laughs> eh? ebyatubusakabwa baba ekyazzeemu nye nonkoze eki eh. the thing is ebintu mubijjemu arrogance letme tell you something nakigambye gundi solomon kawesa hmm. nti there is a thin line between greatness and recklessness nrm etuse ku level mm. nga erowooza eri great kumbe eri recles mu recles mwemuva arrogance ethinline mm. mm. kakati balowooza nti president 7 wamuyita bismak of africa mbune bano bakasoloanti eh. eh, bamuyita mu 80s ate akyali abagermany bebagamba that guy is a bismak of africa tebakiddangamukyogera otegedde kakati bwe balaba president museveni ng'alina waatuuse balowooza bonna abenaremu no they, they, because they are reckless they mm. resulted to be uh, uh, arrogant kakati olagiridde omuntu era nga byotambula kuba bamanyisha hmm. omuntu mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm. sobola kukolaki mm -hmm. Mm -hmm, mm, mm, ayina n'akantu keyabagamba wansi mm. yabagamba nti eri enzita yakawesi style hmm. nange wemba mwagala gyemba muntu aliramuyasimbyeyokitooke eh, eh, hmm, hmm. uganda eragawa emundu nga ziyitiriddenga tetunagenda waawe mabegako nozenaku nga nya nga geno ntebanamutta waliwo akatambi akaali kasaculati nga kusosomidiaoko nga abamilitary bazikutte bagala kuba abantu babulijjo nenebuuza kiki anti kyenkugambye hmm. hmm. nti there is a thin line between greatness mm. and recklessness mm. kati reckless to, to be reckless nga you don't care mm. it results into being arrogant mm. kati owamiritary okuvayo kubanga to me mm. so navuganga emotoka nga ngenda waffe ku lugundo lwomasaka ngonsanga omusirikale nyimirya nembateekamu hey. Eh. kati mala kulowooza mirundi ebiri mutekemu simutekemu ayinza okunkubirawo nanzita nanzijako emotoka yanlulinga okujjako nga <laughs> mulabe bwento manye abajasi abava ku mission hmm. balabika n'engeri enyambala yaabwe n'emigugu oyimirira n'omutwalako hmm. era agenda okunyumiza nva somaliya bampadde ekibali nzira waffe enkola ki zaolwogwe nafugako paka baiteyo ono muyimbi gyava mu mary batter nemutuusa n'enzira now uganda gyeraga era twekabire mu uganda abantu abalina emundu si bantu babulijjo tebakulya ebinusu si bantu babulijjo banyagambi muntu wawo wabulijjo asobola okulumba jenekatiakubulio eh, muli mm. bannamawulire mm. genda okebere amasasi agakubiddwa emmotoka eyo okuva emabega bagakubye mu kifo eki kimu kitegeeza yenna eyakubya amasasi ago mm. yabadde amanyi jeno katumba amala watulakumbera tudde omwana we watulawo kubanga bagakubye mu kifo kimu genda olabe emotoka ebyo nebiri olovu ojja biraga abantu hmm. tebagakubye no bagakubye mu ah, kifo ah. kimu kitegeeza eyakubye eh, ebadde kokusuwa awo bwoba okuba awo watuula eh, kati ekyo kitegeeza musomanga kubye security asibimanyi ah, ababadde tebagala sente badde bamugala mubako byapa ate era kati ensaba gino katumba wamala nga emagombo yeyasimbyeyo ekitooke hmm. ajja atandika okugaba ebintu bye nti yes alongoose mubiramo alongoose mubirambo <laughs> okwetekera si buti nkugambye amazima kubanga abasajja bali miiso eyo gye bakozeroza bawumudde eyo miiso eyo hmm. <laughs> nze mbyogera njagala mulabula kyobula mugambye hmm. jeno katumba wamala if you can't step up if you can't keep up hmm. don't step up bw'oba tosobola kulabira ku bajjeno banno ngeri gye batambulamu nga ba eritu mwini then fuka kopolo va eh. kubina ebyabuganda ndi muganda sikwata eh, sikwata ku maje sagala kwonoona sente nga banno bazonoona nga banno batambula nemizinga hmm. nemizinga jeno katumba wamala ogira ebintu biriisa empisolo mulowooze nti eno luweru nabakamba bagana nebaleeta omusajja simanyi eddejjanga ovu bitya somalia kimanyirayo mm. eh, nobulakeki eh. eh. lino liisa eddungu baboda lino siddungu oliwobaalirayo nosobola ofuuka lizadd e uganda ate kakati batandikidde ku jeno ku mulembe gwe jeno jeno ekirala <laughs> noonya omuntu eyainstallinga kamera ze uganda mu bemigo era ekyo kyembadde nzizaako kamera ezo sizitegeera biki byeziraba anti kakati zirabira mu 1d d d kubanga teziraba fesi ah, ah. obubbi bano bagayi bekubako n'enjawulo yenna yaleeta kamera kati omanyi nti ojukira oli gayi gwe bakola akabadiya eh. bwali kiro kamera ya neiba oba essomero ye yakwata eh, kamera y'omusajja oyo hmm. eyakwata oyo gwebakola akabadya mm. esinga cctv kamera zetuyina bweyogera bootyo jo nabadde ndaba akatambi ako nga bagamba mm. nti bana baboda nga ninda nabe ku feesi zaabwe naye nga ndaba migongo joka joka gigetolayenna eyakola kamera ebulaaya ebulaaya kamera baziteeka ku bitaala mm. era nagamba banange purezida museveni alabye ne banne baawe emirimu ebulaaya wewali kamera webasooka oziziteeka basooka ziziteeka ku bitaala waayo bamanya nti bageraageranya ekitaala nti omuntu ali mu motoka mm. bwatunira kitala bwati red mm. bwoteekawo kamera wansi wa red oyo obasobola omumulaba fesi kati oyo wa, oyo wa boda boda engeri mm. gye yaze webandi mukutte emigongo gyabwe weyandituusa ewali ebitaalaawo kusimanya kubanga nalabye ekisaasi mm, weyandiyingidde bwati mm. kamera yandibadde mpa ekifaananyi nga bagiteeka ku bitaala omanyi lwaki abazungu bateeka kamera ku bitaala lwansonga omuzungu yakigera nti buli wateeka ebitaala mm. katugambe nga mubwayise wasobola okubeerawo nga waliwo gyebayita kontrol mu gyebateekawo ngaomuntu abeeraawo ebwayise akontrolinga ebitaala byebwayise nebya sapro kagwa wali enankura eh, eh, e, bewa nebya mm. nankura benga tuna bwati nagaba mm, eze side ezipeka swinga zidda ewa bakuli zikutte nnyo mm. atenga literi motoka nanyiga bwati nata ne soka zikola chi zigenda wano control room eh, eruda waye ebitala byo nebyo mu Uganda bakampala e, natete nolengera kakati abolwa sibu bakwe hapo tuine atambuzi ateche kugambi e bulaya teba emu <laughs> batekawo substation funa omwana ngaomuwa emitwalo nsanvu omwezi nsanvu ngaatula butuuza awo nakulya mperenge ngaatulina bwatulitaala alabe naye kakati ekyawano kifo ekyekawala eh. ayina otulinda ebitala mu kamera zekamoca kamera zawo nakyusa t akyusa nga zaekiri enate <laughs> eh. eyo control room ebeera mu kizimbe kimu nga kyemitenitawa oba ekyamapeeranomwatula bwati mucontrol mu ngaasobola okunyiga ku fulo bwati naalaba bwati fulo bwati kati ate wano bakikola mu kampala site ena kakati ebyo bwe sitabyogerako okuyamba president museven nga benanambaya eh, wisdom wisdom byayogera biyamba opposition tumbaavu wali ompadde omulimu mbunyinaku nebyenjogera bino singa munsasula era kituufu kampala nga weeri singa bajawula mu padivision waliwo control center ekitone nnyo padivision hmm. nti erubaga akontrolinga kamera n'ebitaala buli ekisooka omuzungu wa ewali ebitaala wasooka okuteeka kamera naye aba wano nga purezidenti weyagambye uganda airline mbu yawaayo mikwano gye babiri ku board ah, naye baba tebalina experiencewebatuuka eh, ah, eri nga bye boogera extimes one pr bikoze bitya nti enyonyi mulimu aviation nga tebabitegerabo kye bakola okutandika kubba bakule batya bamanyi nte mm, mata bongo <laughs> obatadde ku bod tebabitekera lwaki tebabba <laughs> otegete kyengamba mm, yonna bod gomanyi bod ya uganda airline bonna babadde babbi babbi bwe ndi kunyonyola ekiri mu ura engeri gye babba sekateeranagamba mm, kyawumeme kyotadda kakati ŋamba ura engeri bonna bakomissionaabo engeri gye babba buno omusajja musinguzi bagenda mugobera bwereere webwenda be yasike actually na akolo enti byakisiru bibaino kola bya Bob White ngeri bayisa bumbi okimanyi nti no pa week byalinki nze buli week mm. baba bilioni ezo muyiwara e week emu emu pa week balala papa Otegede boyogera bote sikuwakanya kwa nalinjagala tini Hey. Eh. Nanya afuna tini namba nebintu ebinjako kujiye bwe. Mm. Na ye nga mu buli woofiisi olina olerekawo sente nenebuuza kiki nnyo ngabyengenda oleeta bya naji deactivating mm. nga bangambye bamanja miliyoni lana mumeka ate buli obuwala obubeera wali bonna bonna bulinga nga obuli eri mu nkoola tebwagala kumanya ebyo byebyonoonye prese mu7 ebyonoonye prese mu7 be banne buli muntu wasanga ow'ennyinda empanvu eringa ya sisita wange nga yepankira ku bantu addayo abakyayi naye mwattuka nkubule ne banaafuga emyaka ataano ebyo bagenda bikungula kyobolaba nze nzija wano buli wefuna chance hmm. neŋŋamba siri muwesitana yenna nti mubbi omanyi weŋŋamba omuwesitana sigamba munyankole ŋŋamba omutoolo omunyolo omunyankole muwesitana kubanga abatubba tebenkana nyonyi bbiri zabbe mubandiya zano naye osanga omuwala bali mu ura embu kubanga bye bali mu kintu teyagala kumanya gomuntu avaawo nga akunyigidde osinga n'abanyanya bemujerega n'abalugwala ne baamini hmm. kubanga gumulembe gwamini ebyo abatugamba abaaliwo nti amini byeyakola birala naye nga ogenda mu social service nga ziri tiiki mwe mubonyabonyeza abantu ogenda mu ura nobanga asaba visa za amerika notuuka kwembase baŋŋamba ekiri kwembase ya uganda mu amerika okaaba amaziga bateeka eri obuwala oba babujjawa tebwagala kumanya muna Uganda yanyimiza yangamba mutuze wa America maze miaka 3 wayogero muita muzungu mm. atuso wali ayogedde ku Luganda ali mwembase ya ya Uganda ye mu America ne bogera luzungu forcing accent evitakola anya gama tosolo kujjo mu Western Eli na no mtweka mu America <laughs> no mtweka mu miaka 2 ayogera accent ye chimeriko be chingereza bitya orro babo ne komao ne yebona embassy era ebiruma pulezida museveni abantu bye bakukyayeeko odidde ebitongole minisitule ezikwata ku bantu eitha gwaleetamu banno oba be beleetamu ne bakwesibako nti bakulinako oluganda ne babonyabonya bannauganda thats a problem gwoli mwana muto tewalaba pulezida museveni webaali bomwagala fegae twagulanga wandegeamuseveni eh, najjawo ngaayitewandegera awaawo ah, eh. ng'abantu bavaye nebakuba enduru awo bakajja baduka budusi basana omwanda egundi kyenkugambye what went wrong waliwo kyebayita musoroleta ne bakiyita batya esagi corporation oba kurato damage oba ne mufuna omuntu mu kampuni ne mumuleeta mm. anoonye nti lwaki kyekituviirako kukola loosi president seven right now yandibadde afuna abantu ng'ate si batribe ye ng'abaleeta n'abagamba lwaki popularite yange mu bantu yagwa nze museveni actual nze muzeyi jimpi mukolerepoti funa abantu bange kumi naaba hmm. mukole ripoti lwaki wagwa ate njikola <laughs> lwaki popularite yo yagwa njimukolere nga tansasudde kastampa kipup alawensi zokka zenjagala nga wakola ku nsonga ezi lwaki popularity ya president museveni yagwa mu bantu sebya sanyu yagwa kubanga omuntu otukiro okudira buli ayingira mukamoto kakenare muno mu hmm. mutwalo atebe kyali naliko awe maganjo nga we yayita nga abantu bagamba kimu bobi nenga ayise oyo wa maganjo eri wero hmm. mu seven yaita kira banga meka meka meka ye hmm. yajjanga abantu baga bobi but what is the wero wasinga eh, eyo katokoli do wasinga banyarwanda na banyankoli nanga bagamba bobi ane bakalulu ochina kyoyogera abantu kasita otandika china nali mugundi mu switzerland hmm. ne baleetera omusajja ebbaasa oh, kati ng'agenda mukulonda mukulembeze oba prime minister oba president hmm. nemugamba ogenda kulonda naga actually simanyi gwe ngenda kulonda kuba simanyi besimbyewo kuonza tebakuba kampeni bakuwereza wano kusimanya ku muposti mm. akalulu no nga ye nga tayagala nakumanya oba ani afuga oba kiwaayi mm. nti buli byayagala mu bulamu bwe ngaomuntu omusitiza ndi abifuna abifuna mm. ye muchina omuchina nono kati aliko purezenti waabwe mm. bamufudde afuge paka lwaki omuchina tafa ani afuga afa mu nsawo mulimu sente ne kakati bantu tebakomye kutukamula mm. ne otiti kwegamba buli kimu amazzi gawota amasanyalaze gaabwe gabbeyibaiawe omanyi nti fe tutunda amasanyalaze e rwanda ne kenya eh, naye omanyi nti amasanyalaze gatutunda ekenya gali chip nnyo nga uganda gali expensive ate mwe mwina obwogerero olowooza tuli kutwatera emundu twatunja obogererwaanti kati fe tulina kugamba bantu ate oba temunyega mulinda bakayibabyogerekamwana mm. ate nga osobola okukasasula notwala emyezi mukaganze eri mukyalo nasasula nga nabyerabira nebagenda mumwakasemaimeka nga muzeyi wange yagende nateete tuuka kuofisi za umemawe nateete mm. olamu obanga agenze mugeyenda enguzi ejjudde nyo enguzi ejjudde mu mmeme naddala yenatete kati oŋŋamba otya nti myaka yenakulabya neyawandekera kati kankubule oŋambo eh, ate eh, ezo mbwa oŋŋamba otya nti ku myaka 35 mumeme mm. eri enatete mm. yetwala busega mpiji kamengo eh kamengo jina dengu gambe waba meri bata jina tuwa nuliyo eh, msirikali iyo hmm. na kamengo kwa wala wala complaining kwa masanyazi baina kujana tete katibi ungo vingamba gende wa kagame na gama nze kagame present wa afrika ah owulide badi la singo kubama sanyazi nga wakubo umulimu oyambe kumaneja mugaba mutia mugaba nesendi kati ebiruma bannayuganda muganda njaga tukole program mm. tusimbe omutwe ogugamba lwaki popularity ya president museven yagwa eh, togamba nakendeeraoza yekyapula gye tuba tuddako tujjagiddakogundi eh, eh, eddako eri tujja gikola mm. nze nkunyonyole naye ategeere president museven kankwekapriambu kujina emyaka simanye hmm. emyezi oba anafugira myezi oba myaka i don't care nze sifaayo afuge byayagala oba afuga afuga <laughs> afuge naye bw'atasala ku bantu be mitwe ajja kuba atusaze tolawo wavuma amin tolawo wavuma obote ah walayi museveni yeefiisefiise alabe yeefiisefiise ah, ye agambe alange nti afudde nga yeekwese onzijukiza waliwo omusumba omu yali abeera kawala neyeebika nagamba afudde <laughs> ne prezemuzebe nakolemu akabadde hmm. agambe nti mumbike nti nfudde olabe siibula njagala okusibula abaganda bange abali online media hmm. tuze tukikubye mu ngeri yaleeti nnyo nayekija kikubanga bwe tuti eh, mbagaliza mikisa myereere bannanga abantu abankola mu pages facebook naye ekintu ekyo kyogera nnyo naye tebakomakati ate waliwo gye bagudeeri etunda ki Eh, eri wagireyo oli atunda ebintu yo musasulako aire ayogera nkaibuzido nomuwerezako nga 70 mhm. mhm. naderivalinga kakati waleeta ebintu nga biri substandard omuntu asigala anyigira buzi jakusindika ebifaananaekiri atiactually ndowooza ogenda kunyamba eh, jakusindikirako program zetugenda okukola bambi woba munauganda ngaoli eyo page yange eya facebook eriko kaye buzito mm. ekyo kubiri wobo ina info yena go yagala okumpa nze ndi wiso blowa mm. e number yange eri person yange eri zero musambu ziremu mm. ana mu mwenda ana satu mwenda kubanga ffe tuyimirirako ku information zompa information nga muverifyinga nga tugenda abantu amu tebagagaba namba yabwe yenyini gyebakwatira ah, ah, nze oli wakuba ah, nze yeyo nebagimonitaringa nebakomanyi nafuna info somalia nenkwata ne ku matama singa muleeta wano abamajje abo basana okunkima kubajasa bali eyo eh. hmm. okyasaaga anti omujasi wa uganda atunulira owe rwanda wali ngaafuna mu dola ate nga wali nakan nga mwenna mwena abasasula y'omu Eh. kwe info abantu batekawo info fe tuli ba ah! whistleblower ah. kai yes nkugambe kyobola njigaba era bw'ogikuba bw'oti enamba ejo nkuwadde 0701 49 40 39 bw'ogikuba n'okubira ku whatsapp gamba njagala kola kayibuzito omala kola fesi yange bwoti agikutte wabayes eh, nekirala ono waba tazze nga omanye ono olusi abulaabulatwakulawo eh, youtube kyano <laughs> gye bayita kaye wisdom official eh. era oluusi tutuulako mm. genda subscribe onyige n'akadde kubanga oluusi wetufuna ebizibu ekiro mm. sobola okugenda live ngaosobola okulaba naye kai wisdom ali live waliwo ekimuguddeko gendayo bugenzi nga osubsribinga ku uganda ku channel yaffe eno mm. uh, online uganda online media, uganda. Online media uganda mm. genda ne ku youtube channel yange gyebayita kai wisdom official yeyokka mm. youtube channel yange endala si zange mm. kai wisdom official gendayo subscribe era onyige n'akade so online media uganda tubeerako ne kai wisdom official nkulinza olulala tutandika okugenda mu eh, bintu yeah, twogere naye genda ogambe ejje nokatumba amala ifnze ndi muntu wa, wa, wa gundi keep up don't step up bwaba awulira tasobola kubeera mu bulamu bwa kulembera motoka nga eh, nnya then addenalabye nti omwana yo abadde yakagula spasio new modo eri ku ubf nga gyatambuliramugambye kati bulira byonyumiza gendo olaba abaana baabo abakulu bali muzirwenjirobo eh, owaali eh, muzipasio anti kakatiubf Ah. ate nga si mpya ah. omwana wabesije gwemwagobedda mu gavumenti yamwe asomedde havadde abamu eh. bali awo bagirabamuwadde ah. nekirabo kibalira milioni 1abaganda mwabaki abanno balaba babbagwolyawo bagambye oli senti ovuga sipasiyo genda abaana bajeno webatambula genda nyina jeno nsola nomuwogerawano Eh, abaana oba baana oba bazukulu babatwala ku gundi nankani wali company parents mm. babatwala okusoma mu primary maama olwemotoka gye babatwaliramu twali twali mukutambula mu trek mm. naberawo geno mm. omu yajja n'omwana ngaomwana munene muzibwa yenkananga kasipasio naye ngaaliko abamukuuma babiri bamwambaza n'empale katumba amala ave mu byokusaaga bwoba owulira you cant keep up don't step up bwoba tosobola kutambulira ku standard yabajeno bannenge gye bononamu sente kubanga noonekuma ntozoonoona tolinyumiza bannayuganda ku lujimu eddako naye oŋambe mbobaanabaatavugasipasinyonnaa ah, bajja bba kubanywa nti mugira muvugazisipasi dira abaana bo hmm. bateekeko abakumi kubanga naawe bajeno bo bajeno banno abaana bawe babakuuma yes nayesipasi yo ubf anti ulira mujubyef gh no wange ngatache bamujimutwalira mukati mugambe ntia spasi kati wetandika okuterebenta banange kati ulira byemungamba mbusipasi tanywa kozi mafuta mbasibudde mwera